sy goeie naam en baie hartlik welkom. Dit is baie lekker om saam te kuier hier in ons uh, Bybelskool gespreksruimte. En ons is besig met Spreuke en elke aand vat ons so 'n tema uh, terwyl ons so regstreek saam daaroor praat en dan dink ons daaroor na uit hierdie wonderlike boek van Spreuke. En ons is besig uh, met name uh, verlede week gewees in Spreuke 10 tot en met Spreuke hoofstuk 22. En ek moet vir julle sê, ek was vandag met dwaase besig. Die hele dag toe ehm um, ek moes volgende ander Bybelskool doen op Handelinge en toe die res van die dag het ek gesit en ek het so 'n bietjie probeer my Hebreëse tekste lees en alles want ek was met dwaase besig en toe Maritjie by die huis kom en sy vra vir my hoe was jou dag? Toe sê ek, "Oeg, dit was net 'n dag van dwaase." En sy kyk my so snaaks. Sê ek nee, ek het spreuke so dwaase probeer baas raak. En gedoorie waar nou weet ek van dwaase. Ek hoop nie ek is self eene nie, maar vanaand val ons soeklig so bietjie op die vyf soorte dwaase in Spreuke. Ja, jy het reg gehoor, vyf soorte. Ek onthou toe ons op universiteit was, het ouens gesê, jy kan nie sommer net sê, een van my vriende het altyd gesê, Jy kan nie sommer net sê daai ou is stupid nie. Hy sê 'n sirkel het 'n klomp punte en dan is daar 'n middelpunt. Daai is die middelpunt van die stupids. Ekskuus, maar dit is hoe dwaasheid werk. Jy kan nie sommer net in Spreuke sê 'n ou se dwaas nie. Daar's 5 Hebreëse woorde en as ek Prediker lees het ek in Prediker 10 nog 'n 6de Hebreëse woord en nog daar's 'n paar ander in die Ou Testament. Verdwaase raakgeloop. Die geskakeerdheid van dwaasheid hou net nie op nie. Mag die Here ook vanaand as ons dan nou so met sy woord besig is, sommer 'n paar vars nuwe dinge deel. Mag dit vir jou 'n wonderlike reis wees. Ek hoop jy het lekker koffie, so bietjie kouer nou deesdae en mag die Here ons harte warm maak deur sy Heilige Gees. Nou <laughs> van dwaasheid gepraat, ek moet vertel. Iemand skryf weer in die week vir my. So so verlede jaar uh Een van die goed wat my net skoon gebou het, eh, 'n uh, vrou vertel vir my haar dogter sê, Steef, Stefan is 'n vrymesselaar. En ek kyk die vrou so en ek dink, "Wat?" Sy sê, "Nee, my dogter was daar in Moreletta Park in die gemeente en sy sê jy het so boer jou bril na die mense gekyk en dis wat vrymesselaars doen." Ek sê, "Mevrou, weet jy wat? Ek het 'n 'n trifokaal lens en dit is baie keer makliker as daai mense daar in die pigallery sit om sommer so boer te kyk. En nou die dag skryf 'n ou weer so anoniem vir my. Ja, hy sien ek vroetel so met my bril. Dit moet 'n vrymesselaar wees. Ek sê, ag, weet jy, jy check nie jou bril nie van die ding sak af. So ek het nogal gewonder oor dwaasheid toe ek nou weer daaraan dink. Grappies op 'n stokkie. Die Spreukeboek het ons verlede keer vir mekaar gesê, ehm, um, bestaan uit 'n klomp versamelings. Net net 'n vinnige samevatting. Spreuke 1 tot 9 is 'n versameling. Spreuke 10 tot 22, daarby vers 16 is 'n versameling. Dan het ons weer 'n kleiner versameling tot by die einde van hoofstuk 23, 24, dan weer 25 tot 29 en 30 31. En Spreuke 10 tot 22 is uh word aan Salomo gekoppel. En dit het my weggeblaas die patroon wat ek daar gesien het. Ek wil waag om te sê en ek wil Sondag gaan by ons ritme byeenkomste as die Heer wil daaroor praat. Ook dat dit my kop vir altyd verander het. Want ek soek patrone en ek soek grepe en handvatsels om met spreuke te werk. En toe dit toe te, dit vir my soos daglig duidelik geword. Toe ek verstaan het in Spreuke 10 tot 15 wat ons verlede week gesien het, is daar 183 verse, onthou jy, waarvan 163 teenstellings is. Die wyse maak so, die dwaas maak so. En dit het vir my onteenseglik help en ek het dit hierdie afgelope week want ek glo as ek iets in die woord leer, oefen dit in met jou lewe. Het ek probeer om so na die lewe te kyk sover ek kan. Jy sien dit doen dit dwaas, maar wat doen 'n wyse mens? 'n Wyse mens maak so. 'n Dwaas ehm um, steel 'n wyse mens steel nie. Maar dit help nie net vir 'n wyse om te sê moenie steel nie. Soos Paulus in Efesiërs 4 doen wanneer hy wysheid toepas. Hy sê as jy 'n dief is, hou op steel. Tipies so spreuke. Wat is die volgende sin? Gaan werk hard sodat jy ook vir die armes kan sorg. Hy sê ook vir die Efesiërs net daarna moenie vuil taal gebruik nie. Maar nou volg die volgende. Praat net wat opbouend is. En ek is jammer, ek het net die eerste helfte verstaan toe ek op skool was. O, ek het baie goed geweet. Ek het ere klere gehad in alles wat verkeerd is ou dominee het dit op goed geken en hy het ons ingedrul. Ons was teen alles. Ek het geweet hoe klink 'n langspeelplaas om vorentoe speel en party ons kon hom agteruit op luister. Ek het geweet van die duiwel en rock and roll en ek weet nie wat alles nie. Maar ek het nie die ander 50% geken nie. En dit is amper soos daardie ou bekende apie, see no evil, hear no evil, speak no evil. En ek probeer dit nie ligsinnig sê nie, hoor my hart. Maar wat gaan dit nou help jy staan op die laaste dag voor die Here en die Here sê vir jou ehm um, vertel my van jou lewe want die Here weet mos. En jy sê Here ek was toe daarteenoor. Ek het toe nie gedit nie en ek het nie gedat nie en ek het ook nie gedat nie. En dan sê die Here nee dis mooi. Maar vertel my wat het jy gedoen? En ek onthou as 'n jong dom uh eh, of as 'n jong prof toe ek al by Tikkies was het ek eendag uh, geluister hoe twee leraars met mekaar praat. En die een leraar was nogal regtig beroemd of berig dat hy teen alles was. En ek onthou sê een dominee vir hom: "Dominee, ek weet waar teen is jy, maar ek het nog nooit my lewe kon uitvind. Waarvoor is jy?" Want jy is so besig om teen alles te wees, het jy nog tyd oor om vir die Here te wees? Die Spreuke skrywer sê: "Vir elke dwaasheid vind jy wysheid." lewensbelangrik. Hoofstuk 10 tot 15 is daar 163 sulke teenstellings. Spreuke 16 tot 22 is daar hoeveel het ons gesê 47 sulke teenstellings. Nou, dis ons eerste les en ek wil dit vanaand toepas, maar ek wil 'n bietjie gesels oor dwaase. Want dit is 'n fokuspunt in die Spreukeboek. En daar is ten minste 5 soorte dwaase vyf Hebreëse woorde wat vir dwaasheid gebruik word. Soos ek net nou gesê het, jy kan nie sommer net sê 'n mens is 'n dwaas nie. Jy's 'n spesifieke soort dwaas. En ek het nou hier by my 'n uittreksel van elke enkele verwysing na dwaase in die Ou Testament. Kan jy glo? Ek het erns um, ehm, in een of ander wetenskaplike studie daarop afgekom, sewe bladsye enkel gespasieer. So baie verwysings is daar na dwaase in die hele Ou Testament en die meeste natuurlik in Spreuke. So, die eerste woord wat ek vanaand saam met jou wil doen en dan gaan ek 'n paar tekste. Kan ons kom ons fokus met name op as jy jou Bybel by jou het, Spreuke 10 tot 15, maar ek sal so hier en daar ook 'n bietjie verder in die ander dele van Spreuke lees. Die eerste woord wat gebruik word vir 'n tipe dwaas in Spreuke, Hebreëse woord en hy jy behoort om te kan assosieer evil Eh, dink aan evil. Maar dis nou nie waarvan die woord evil kom nie. Evil is die eerste soort dwaas wat ons raakloop. Dit kom 14 maal in die Spreukeboek voor. 19 keer in die Ou Testament. Die dwaas bekend as 'n evil. En 'n um, ehm, evil um, is 'n soort dwaas wat ehm um, mense dit sou kon vertaal, miskien ek sien die Engelse vertaling wat ek kon raakloop van 'n eh, uh, evil boonbehalwe voel sal iets wees soos perverse, silly. Dit is daai perverse mens, daai silly, daai domme strand. Ehm um, die ou wat alleen reg is, Spreuke 12 vers 15. Ehm um, en dan gaan ek nou-nou laat ons dit bietjie toepas en bietjie oefen hoe om dit hierdie dwaasheid te deel. Uh, Spreuke 12:15. In die dwaase oë, dis nou hierdie evil, is sy eie pad die regte. Jy ken hierdie soort dwaase. My way of the highway. My pad is die enigste pad. Daar's net een waarheid en ek het dit. Of jy stem met my saam of jy's uit. Ek vra nie jou opinie nie, ek sê jou. En dis bitter moeilik. Ehm uh, En ek het 'n groot fout al in my lewe gemaak om met sulke mense te probeer redeneer. Jy kom elke keer tweede. Maak nie saak wat jy sê nie, my pad is die hoofpad. En daar's so 'n paar mense wat ek nou nog ken, daar's so een ou wat 'n webblad teen my het en dan vra mense hoekom reageer ek nie? Ek sê jy kan nie met 'n ewiel stry nie. Um 'n ewiel is net eenvoudig 'n dwaas wat nie geleer kan word nie. Nou kyk ek sommer na so 'n klompie tekste wat ek hier het wat ek bymekaar gemaak het. In Spreuke 14, kom ons kyk 'n bietjie in Spreuke 14 vers 15. Ehm um, na hierdie soorte, na hierdie soort dwaas. Uh dit is ehm um, 'n onbetroubare mens vers 14 kry sy verdiende loon. Ehm um, wie ervaring kortkom, glo alles wat gesê word. So jy het hier met uh letterlik in 14 vers 15 wie ervaring kort kom, 'n uh, ewiel. Hy glo um enige iets wat mense sê. Maar uh nou hoe antwoord die spreuke skrywer? Hoe moet jy nou maak? Want onthou ons vat nou die een kant, nou wil ons gou die ander kant leer. So ons vat nou letterlik spreek vir spreuke. Ewiel wat uh nie wysheid het nie, glo enige ding. Um maar wat doen 'n wyse mens? vers 15b verstandige mens oorweeg elke tree. Dis hoe jy maak. Jy sien wat doen die uwiel? Hulle is pervers, hulle gee nie om nie. Hulle ehm um, ondergang is op hulle lippe, hulle sê wat hulle wil. Hulle is gedurig in die risie maak sommer 'n klomp tekste wat ek in Spreuke bymekaar sit. Nou kyk jy hoe so dwaas maak. Jy doen nie dieselfde nie. Hulle het net meer ervaring as jy. So jy doen nie dieselfde nie. Vers 18 van Spreuke 14. Mense wat ervaring kort kom, sit met hulle eie dwaasheid. Mense wat ervaring kort kom. Ehm um, ehm um, betoelend hulle kan nie geleer word nie. Jy kan vir 'n dwaas geniks leer word, leer nie. Maar as dit hulle gedurig in die moeilikheid. Jy sê vir hulle spaar geld, hulle doen dit nie, hulle mors al hulle geld. Jy sê vir 'n dwaas, moenie te veel drink nie, dan syp hulle hulle self te pletter. Jy sê vir hulle, moenie te vinnig ry nie en hulle ry hulle, hulle steur hulle anders nie. Hulle het geen hulle leer nie. Hulle leer nie eers uit hulle foute uit nie. So kyk net 'n bietjie na so 'n dwaas. Hoe maak jy dan? Hoe maak 'n wyse mens? 'n Wyse mens spreuke 14 vers 18b. 'n Verstandige mens word met kennis bekroon. Jou kennis word jou kosbare skat. Ek leer by die Here, ek leer by ander mense, ek kyk en dan doen ek nie dieselfde nie. Spreuke 14 vers 18, die uwiel dwaas wat nie geleer kan word nie. Ehm um, so hierdie ouens, hierdie soort dwaase, ehm um, hulle is net soos 'n stopstraat. Jy kan vir hulle niks leer nie. En dan die interessante, Spreuke 1 begin met hulle um, sommer net om so 'n bietjie terug te flits. Spreuke 1:7. Wysheid begin met die vrees van die Here, onthou jy? Maar die uwiel verwerp alle onderrig. Nou. Nou en ek wil dit nou al sommer sê, want ek wil nou so algaande dat ons so na al vyf soorte dwaase kyk. So die vraag is, as jy nou met 'n uwiel te doen het, 'n perverse, ekskuus, die Engelse woord simple person wat nie geleer kan word nie, wie se kop soos 'n blok is vol vonkruit, my weg of die hoofweg. Ehm um, hulle hulle kan nie geleer word nie. Jy kan vir hulle niks sê nie. Hulle kan nie sien nie. jy sê vir hulle moenie soen toe gaan nie. Hulle koppe is soos kliphard. Wat sê die spreuke skrywer moet jy met hulle doen? Want hier is die vraag, ek kan hulle nou identifiseer, maar hoe maak 'n wyse persoon met hulle? O, jy maak nie soos hulle nie. Né? Jy maak nie soos hulle nie. 'n 'n 'n wyse man uh, leer nie, jy leer. 'n uh, 'n dwaas soek nie kennis nie, jy soek kennis. Dis hoekom ons vanaand saam met mekaar uit die Here se woord reis. 'n Wyse mens leer. Maar nou het jy met 'n ewiel te doen, hierdie soort dwaas van wie Spreuke praat. Uh wat doen jy? Al die Spreuke skrywer sê moet eintlik maar net baie versigtig wees. Moenie te veel praat nie. Wag voor jou mond in dit teenwoordigheid. Tel tot 10 en vermy te veel lesse. Want sê die Spreuke skrywer uh, eh, en ek sien sommer in Spreuke 14 vers 15, hulle wil nie leer nie. Jy mors jou asem om met 'n wiel te veel te praat. Ok, dis ons eerste dwaas. Die tweede dwaas waarna ek jou wil bekendstel vanaand in Hebreëus die peti. Ehm um, uh in Hebreëus die Hebreëse woord peti 14 eh, keer ook in Spreuke. Dit is in Engels 'n peti dwaas. En ek gaan nou vir jou 'n klompie tekste lees. Is iemand wat die Engelse sê gullible is. Brutaal blindelings naïef, nie oulik naïef nie, um irrasioneel naïef. Glo enigiets, uh, het geen begrip in enigiets nie. Babbel enige nonsens wat in hulle kop uitkom. Vat geen onderskeid uh, aanspreeklikheid nie. Um kan niks onderskei nie. Uh 'n petit dwaas is iemand wat in enigiets sal glo ook. Ek sien nou die dag iemand wat vir my sê glo in new age, ek glo in engele, ek glo in Boeddha en ek glo in Christus. Ek sê maar jy kan dit is dwaasheid en toe besef ek nee maar ek cover net al my wickets sê die persoon. Dit was nie buiteland dat die persoon dit vir my vertel het iewers in Holland. Dis dwaasheid, dis foolishness. Sê ek vir die persoon jy kan ons nie alles gelyk glo nie. Nee maar maak maar net seker al die basisse is gekover. Nou 'n petit, kom ek lees vir jou 'n paar tekste van hierdie soort dwaas wat jy gaan raakloop. Ehm um, jy loop hierdie dwaas raak uh in in in mense wat wat nie 'n woord reg kan sê nie. Spreuke 10 vers 14. Loop ek jy van hierdie soort dwaas raak. Kom ons lees. Vers 14, ekskuus, ek's nou by vers 11. Wyse mense loop nie te koop met hulle kennis nie. As 'n dwaas 'n petie sy mond oopmaak, is die einde naby. Is die val naby. 10 vers 21. Hulle het geen vermoë om te oordeel nie. Hulle kan glad nie onderskei nie. Um ehm, 12 vers 15. Die weg van 'n dwaas lyk altyd vir hom reg. Maar 'n wyse man luister na advies, dis die teendeel. Um ehm, 10 vers 14 wyse mense stoor wysheid op en ons is vanaand met God se woord met wysheid besig. Maar 'n dwaase mond verwoes alles hierdie petie. Vers 21 van Spreuke 10: Die lippe van 'n regverdige sorg vir baie mense. Maar dwaase laat mense sterf en die dwaase sterf self as gevolg van 'n gebrek aan onderskeiding. Um ja, so kort en lank is jy kan hierdie ouens op weer 'n keer amper net mooi niks leer nie. So jou eerste soort dwaas het ons nou al gehad, die ewiel. Tweede soort dwaas is net blindelings naïef. Nou of opregte naïwiteit of 'n sogenaamde tweede naïwiteit is 'n goeie ding. Ehm um, Die groot filosoof Paul Ricoeur het gesê ons kort almal 'n tweede naïwiteit. Dis waar jy as te ware, in my woorde, deur die rivier van ingewikkeldheid geswem het. Iemand sê nou hierdag vir my ek maak dinge simplisties. Ek sê weet jy wat? Ons kan dit kompleks opmaak. Ek het geleer om met kompleksiteit ook te werk. Die wetenskap, die universiteite waar ek my lewe lank werk het my geleer om met kompleksiteit te werk. Maar ek dink die kuns van die lewe en van geloof en van wysheid is om deur die rivier te swem, na kompleksiteit te kyk terwyl my ou kat mee by my opklim. Hallo kat, jy sê hallo vir die mense. Ons 17 kat is al weer terug in die ander enetjie sit daar bo. Sê hallo. Daar sy. En en dan om aan die ander kant van die rivier te staan. En te sê ek weet dit is kompleks, maar kies vir eenvoud, vir etiese eenvoud. Ek het erns die woord gebruik en in 'n nuwe boek oor oor immigrasie, etiese eenvoud. En ek het so 'n bietjie vergeet daarvan en toe herinner Johan Smit my aan die woord. En dit is wanneer ek wysheid het, is my lewe eenvoudiger. Kyk, as ek sag met die waarheid omgaan, in gewone taal, as dit nie vir my 'n diep beginsel is as 'n regverdige om die waarheid te praat nie. En ek begin selfs as 'n Christen so 'n bietjie lig met die waarheid gaan as ek in 'n notas gou 'n leentjie vertel. Ehm um, as ek in die moeilikheid is gou my uitjok, dan moet ek begin onthou waar ek gejok het. Maar as ek die waarheid praat, slaap ek in die aande, ek hoef nie te dink nie. Ek weet mos ek het met integriteit gepraat. En dit kos 'n mens. Ek sê vandag vir jou vir my kollegas daar by koffsies met wie ek praat waar ek nog uh, betrokke is by universiteit. Ek onthou ek het toe ons in Nieu-Seeland gebly het en toe ons teruggekom het Suid-Afrika toe het ek um, het ek een vaste besluit in my lewe geneem. Ek sal altyd met mense eerlik wees. Dit klink snaaks. Ek sal nie ongeskik wees nie want dit is nie uh dis nie eerlikheid nie, dis ongeskiktheid. Eerlikheid beteken ek sal so ver ek kan met integriteit en respek teenoor jou sê as jy my vra wat ek dink gesê moet word voor die Here ek sal um, nie skyn heilig probeer wees nie. Dit het my nogal 'n prys gekos, kom ek agter. Mense hou nie daarvan nie. Ehm um, maar dis wat die waarheid doen, maar maar hierdie soort dwaas, 'n petit die dwaas wat ehm um, die spreuke skrywer ook ken, skrywers is die persoon wat nie dink nie, wat die eerste ding sê wat in hulle kop is, wat nie omgee vir hulle mense seermaak nie, wat simpel naïef is wat niks geleer kan word nie. Spreuke 27 vers 3 het nogal eh, 'n uh, baie harde woord oor hierdie mense. Dit my nogal bang maak. Klip en sand te swaar om te dra. Maar die ergernis wat 'n petit dwaas veroorsaak, is swaarder as altyd. Ja. Hoor net weer. Klip en sand is swaar om te dra, maar in teenwoordigheid van 'n petit, mense wat nie 'n briek voor hulle mond het nie, wat nie omgee nie, wat nie worry nie, wat geen insig het nie. Jy sê vir hulle, jy leer vir hulle hoe moet geld te werk volgende maand mors hulle dit uit. Jy leer vir hulle mense dink voor jy praat, dan babbel hulle al weer uit. Jy sê vir hulle ehm um, moenie hierdie sonde doen nie, dan gaan hulle weer dan sê hulle o, ek het nie so bedoel nie. Want dit regverdig mos altyd alle dwaases optrede. Maar julle weet ek het dit nie so bedoel nie. Ag julle het my net verkeerd verstaan. Ek dink dis die moderne sondes van die petit dwaas. Ehm um, Julle het my net verkeerd verstaan. En uh, ek het dit regtig nou maar nie so bedoel nie. En dan gaan ons maar net weer aan. En daarom waarsku die Spreuke skrywer ons. Want hier begin ek nou so ek net so 'n bietjie 'n patroon begin maak. Ons het nou oor ons eerste dwaas die ewiel gepraat en nou die petit dwaas, die eerste ou is die die die die eerste soort dwaas, die ewiel het ons mekaar gesê is die silly perverse ou tweede een is die naïewe, gullible, onleerbare, almal van hulle ou. Maar jy moet baie mooi weet as jy met dwaase te doen het. Hulle kan nie leer nie. As die Heilige Gees hulle nie verander nie, as God nie in 'n dwaase lewe ingryp nie, blaas jy teen die wind. En raai wat? En dit het ek geleer. Een keer het ek by 'n Amerikaanse kongres gesit waar 'n um, ehm, baie bekende skrywer uh, uh, uh, gepraat het. Dalk het jy al van sy boeke gelees, Henry Cloud. Johan Smit beveel hom baie sterk aan. Hulle het hierdie boek geskryf oor boundaries, Amerikaanse Christen sielkundige. En toe praat hy met geestelike leiers en hy sê: "Julle ouens is dwaase. Want julle spandeer al julle tyd om dwaase te probeer verander. Glo julle nie julle eie boek nie, glo julle nie Spreuke nie." Hy sê: "Weet jy wat 'n mense groei? Wyse mense." mense wat daai tweede 50% loop. Die ou wat sê ehm um, jy um, jy mors nie al jou asem op 'n dwaas nie. Beteken dit jy skryf hulle af? Nee, nee, nee, nee. Jy trek sterk boundaries, sterk grense. Die Spreukeboek sê dit. Baat ek nou 'n paar tekste wat ek vir myself uitgelig het. Jy ehm um, jy ehm um, jy trek 'n sterk grens vir 'n dwaas en jy sê bly uit my spasie uit. Want anders gee jy nie die strik trap 17 27 eh, vers 22 Al stamp jy 'n petit in 'n stamplok, al stamp jy hom saam met sandkorrels in 'n vuisel, jy kry nie sy dwaasheid uit hom uit nie. Jy kan vir hom 10 keer, 20 keer leer. Sal nie verander nie. Nou sê die spreekskrywer skrywers, die grap is op jou. Nie jy sy stap hulle nie heeltemal nie. Jy skryf hulle nie af nie. Jy trek grense jy behandel hulle anderster. En ek moes dit op die harde manier leer. Ek was al soveel kere dwaas. Dan's daar hierdie plakker op my voorkop, sakker. Want ek het laat dit dwaas my vang. Ek gedog hulle gaan leer. Hulle doen. So jy trek 'n streep. Ek onthou en ek moes dit by die universiteit leer toe ek 'n dosent was. Dan kom die studente by my en sê hulle: "Ag prof, jy weet, ek kon nou gejok het, maar nou moet ek maar eerlik wees. Ek het vergeet om uh, die taak te doen." Toe kom ek later en ek sê vir die teologie studente, "Wat? Dink jy jy doen my 'n guns om te sê jy's eerlik? Dis 'n dwaas wat so praat. Dis jy doen my nie 'n guns as jy eerlik is nie. Dis wat Christus vra." En en ek het geleer om as studente in hulle take en geen ook in die kerk en nou nog om te vra as iemand na my toe kom met 'n probleem, voordat want 'n dwaas maak hulle probleem joune en dan loop hulle weg en dan moet jy dit oplos. Who's carrying the monkey? Het Amerikaanse ou so artikel geskryf. <laughs> dis 'n kenmerk van 'n dwaas. Ehm um, dis iets anders as wat Paulus in Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste. Maar wanneer 'n wyse mense, dwaase mense laste dra, is die grap op jou. Dan dra jy hang-ups. Daar's 'n verskil tussen dwaasheid en hang-ups. 'n 'n wyse persoon dra nie 'n dwaase hang-ups nie en dan maak hulle hulle probleem joune. So hier's 'n goeie reël wat ek altyd vir myself aangeleer het. Ek vra vir iemand, "Wie se probleem is dit?" As jy studente nie 'n toets kan skryf en vra, "Kom ons besluit net wie se probleem is dit?" En kom ons kyk of ek jou met jou probleem kan help. Maar jy moet jou probleem besit. Jy moet eienaarskap vat. En in Suid-Afrika sit ons geweldig met hierdie probleem. Weer is jou skuld. Dis jou skuld. Dis daai ou se skuld. Kom ons besluit net wie vat eienaarskap. Dis wat 'n wyse mens doen en dan kyk ek hoe ver ek jou kan help. Maar weet jy wat? Daar's 'n grens. Ek gaan nie jou hang-ups uitsorteer nie. Ek gaan dit ook nie in stand hou nie as jy 'n narsis is. Gaan ek jou nie vir jou verhoog gee waarop jy jou ego trips kan vat nie. As jy uh 'n dwaas is wat op mense trap, gaan ek hier's die grens. En ek weet jy gaan my sleg sê. En ek weet jy gaan van my skinder as ek 'n streep trek. Maar dis oukei okay, want ek leef in wysheid en in waarheid. Derde dwaas. 'n Kasiel. 'n Kasiel. 49 keer. Hy word die meeste genoem hierdie soort dwaas, meeste mans. Ek moet dit maar sê ou, sorry. Meeste keer in die manlike vorm. Maar 'n kasiel 49 keer in Spreuke, 18 keer in Prediker. Die kasiel, dit is jou common garden variety straat dwaas. Ehm um, Dis die ou wat skinder, 10 vers 18 af. Ehm um, ek vat sommer 'n paar tekste soos ek hulle neer geskryf het. Spreuke 1:32. Selfversekerd. Hulle het 'n ego wat die hele plek vol is. Ek praat nie van 'n gesonde ego nie, 'n opgeblaasde ego. Arrogant met ander woorde, vol van hulle self. Bring skande. Hulle doen net wat hulle wil. Spreuke 3:35. Jou kasiel skinder 10 vers 18 10 vers 23 gedra hulle skandalig. 13 vers 16 infekteer ander mense. Dit is soos 'n virus. Hulle steek soos die koronavirus ander mense aan met dwaasheid. 13 vers 16. 13 vers 19 tot 20 hou van kwaad doen. Hulle woorde is moeilik. Wat moet jy doen? Jy moet uit lapad uit bly spreek 26. Kom ons kom ons kyk 'n bietjie net 'n paar teenstellings. Spreuke 10 vers 23. Ekskuus, ek hoop dit maak nog sin terwyl ons so tussen die dwaase vanaand rondwaal om ons te leer om dieself daar te wees nie, hoe om hulle te hanteer. Spreuke 10 vers 23. Die dwaas, die kasiel geniet dit om hulle skandalig te gedra. Kyk net op die televisie hierdie dwaase. Jy moet al hoe meer volger gaan, jou taal moet soos 'n toilet wees, jy moet vloek, jy moet banaal wees. Hulle geniet dit, die aandag. Wat sê die wyse? O, oh, te siek. Nee, die wyse vat dit 'n stapie verder. Iemand met insig geniet die Here se wysheid. Jy fikseer nie op daai dwaas nie. Jy sien dit, jy neem dit waar en jy sê ek kies intentioneel vir wysheid, vir mooi woorde. Nou die dag die iemand vir my sê, "Jy's die ouens vloek verskriklik." Ek sê dit is so. Ons moet iets aan doen. Toe sê ek, "Weet jy wat? Ek probeer iets daaraan doen deur elke dag keurig te Dit gaan nie net oor die regte Afrikaans nie, verstaan my nie verkeerd nie. Dis ook mooi. Droom in Afrikaans. Dit gaan daaroor dat my woorde opbou. Dat my woorde met sout besprinkel is, soos Paulus sê. Dat julle woorde met sout besprinkel wees, laat dit hoop gee. Waar die ander ouens jou afpraat, die dwaase, bou 'n wyse persoon mense op. Spreuke 10 vers 23. Ehm um, uh, ek kyk gou nog na Spreuke 12 vers um, ehm, 23 ook. 12 vers 23 lees ek dat eh, 'n uh, verstandige mens loop nie te koop met sy kennis nie, maar hierdie kasiel blaker alles uit. Hulle wil vir almal afsjou wat hulle nie alles weet nie. Spreuke 13 vers 16 of so een teks. Alles wat 'n verstandige mens doen word met kennis oorwegend gedoen. Maar wie dit nie het nie, antieke siel begaan een dwaasheid na die ander, soos vers 19 ook sê. 'n Dwaas het 'n afkeer daarvan om boosheid te vermy. Andersom gesê, hulle love evil. Oppas vir die kesiel dwaas. 49 verwysings na hulle. En dit lyk nie vir help om met hulle te praat nie, want hulle verag sien ek as ek nog so 'n klompie tekste sien wat ek neergeskryf het, hulle maak Hulle jy kan maar vir hom Spreuke 17 vers 10 uh 100 doue slaan, dit gaan net mooi niks help nie. Spreuke 17 vers 10. 'n Enkele dreigement maak meer indruk op 'n verstandige mens as 100 doue op 'n dwaas. So ons sien nou al 'n ewiel, ons sien 'n petie, ons sien 'n kasiel. Ag nee, jy hoef nie hierdie Hebreëse woorde te onthou nie. Die skakerings is jy het hierdie jy het dis eintlik maar verskillende vlakke van dwaasheid en die lyn wat deurloop is dieselfde. Wees baie versigtig. As jy mense kry wat net brutaal met hulle woorde mense trap, wat bloeddorstig is, wat nie leerbaar is nie, wat ehm um, dood eenvoudig dom astrant naïef is. Wees baie versigtig. Jy blaas teen die wind om hulle te leer. Jou vierde dwaas waarby ek wil stil staan antwoord klaar, is een loods. Een loods. Um, dis die dwaas wat mense ook kon vertaal in hoofdstuk 14. Kom ek maak soms in my bybel daarby, hoofdstuk 14 vers 6. Dis die lichtsinnig. Een loods in Hebrews is die lichtsinnige dwaas. Die ou wat met alles spot, wat met God spot, wat met alles is wat heilige spot, wat God se naam probeer verneder, wat ander mense probeer verklein neer die heeltyd. 14 vers 6. Al soek hulle gesinnige mens wysheid, hy kry dit nie. Maar 'n verstandige mens doen dit op. Jy sien die ligsinniges oral. Hulle floreer op televisie, hulle floreer, hulle sien narcissiste en so voort. Kyk na hulle, maar begin wat wysheid sê, doen maklik kennis op. Dwaas kan nie. Eh, 14 vers 9 die skuldoffer wat dwaase bring, die loots bring. Maak hulle bespotlik, maar mense wat opreg lewe, geniet die guns van die Here. So sien daar sulke mense, maar jy doen jy wat reg is. Jy geniet die guns van die Here. 15 vers 12 lees ek nog van so loots dwaas. Hulle gesinnige mense hou nie daarvan om tereggewys te word nie. Ehm uh, hy word nooit wys nie. Dit help nie. Hulle word woedend vir jou. Het jy al gesien? Wyse mens kan jy aanspreek. Hulle is leerbaar. Hierdie loots, hierdie ligsinnige sal leen reg. Plaas teen die wind om vir hulle iets te leer. Um nog so een teks. Um <clears throat> jy um jy ag ek dink ons het genoeg gesê met op my tyd dop. En dan die um die laaste dwaas by week <laughs> vanaand sal stil staan. Is die Nabal. Uh die dwaas na wie Spreuke 17 vers 7 verwys dit is die volhardende dwaas kan mens maar sê die nawaal die die die stupid die ou wat vir altyd dwaas bly 17 vers 7 verstandige woorde soek jy nie by 'n dwaas nie nog minder leuns by 'n man van aansien in 17 vers 21 daar wag hartseer vir die vader van 'n dwaas vriende ons sê van mekaar vanaand dwaasheid is eh, die wêreld vol. Onthou jy ons in die eerste aand vir mekaar gesê Prediker 7 het gesê jou kans om wysheid te kry is om min of meer 1 uit 1000. Onthou jy dat uh, Spreuke 1 vir ons gesê het wysheid is so skaars soos kan kom. Mense moet dit soek. Dwaasheid is volop. Vyf skakerings van dwaasheid. Ag en jy hoef nie al hierdie Hebreëse woorde te onthou nie. Dit was net die gedagte om jou bietjie deur te vat hoe die Spreuke skrywer sê Daar is baie soorte dwaase met hulle monde, met hulle arrogante harte, met hulle onleerbare gees, met hulle ligsinnigheid. Alles is net 'n gespot en 'n verneder van almal wat nie soos hulle is nie. Sarkasme, donkerte, op ander mense trap. Dis dwaasheid. Wat doen 'n wyse mens? 'n Man en 'n vrou van God. Jy sien dit raak. En jy fikseer nie daarop Jy word nie net 'n fyn kenner van dwaasheid nie. Jy jy bring die teenwig. Jy bring die teenwig van wysheid. Soos jy in die wêreld is en dit gaan ons volgende week doen, waar almal dwaase woorde praat. Dan praat jy wysheid. In um, hoofstuk 10 tot 22 staan 60 gesprekke, 60 opmerkings oor reg gepraat. Ons gaan 'n bietjie volgende week daarna kyk. Jy praat anderster. As almal afbreek, bou jy op. As almal klippe aandra met hulle lippe, bring jy 'n sagte salf in die vertrekking. As almal nou weer kwaad is oor hierdie uitspraak van 'n minister en daai uitspraak van 'n politikus en daai lafhartigheid van 'n sportman en daai probleem, dan hoor jy maar jy bly nie in daai laagte nie want jy weet dit maak jou giftig as jy saam met almal is. Die enigste teenmiddel vir dwaasheid is om te doen wat ons vir mekaar gesê het in Jakobus 1 vers 7. As jy wysheid kort kom, ag in Jakobus 1 daai eerste paar verse. As jy wysheid kort kom, vra dit van die Here. Hy gee dit sonder verwyd. En soos ons geleer het in Jakobus 3, plant jou wortels in die hemel en groei jou lewe op die aarde. Die onderskeid wat Jakobus maak tussen aardse wysheid en goddelike wysheid. Aardse wysheid of wat die spreuke skrywer in vyf vlakke van dwaasheid uitdruk. Ehm um, is haat en woede en rusie en die dood, want hier's die ding. Keer op keer, ek het nie eens die tekste gelees nie, sê die spreuke skrywer, die pad van dwaasheid is die pad van die dood. Jy leef reeds in die dood. Ons het gesien in Spreuke 5:6 en 7 daai jong man wat agter sonde aanloop, is reeds in die dood. Jy's ook bo in die dood. 'n hart vol woede, lippe wat bedrog praat, oë wat die heeltyd op sonde gefokus is, harte vol jaloesie en en, en neerkyk op ander mense. Maak van jou iemand in die greep van die duisternis en die dood. In die greep van die verlore wêreld. Daarom soek kennis as iets kosbaar die Here se kennis. Soek dit soos wat jy na 'n kosbare skat soek, Spreuke 2 en 3. Sit dit om jou nek soos 'n fyn kettingkie, so Spreuke 3 sê. Maak kennis iets begeerliks. Dit sal jou lankpad lewe. Dien die Here uit die oorvloed van jou besittings en uit die tekort daarvan, of jy arm is en of jy ryk is. Gee vir die Here wat hy vra. Hy sal jou lewe ryk maak met sy genade. Hy sal jou lewe oordek met al sy seëninge. Jy sal 'n nou lang en 'n gelukkige lewe leef, al is dit nie lank in jare nie. Jou lewe sal vol wees, jy sal guns vind by God. Want wysheid en daarmee sluit ek af, is ewig. Dit is om die karakter van God te hê, om die boosheid te sien, maar om in sy karakter te wandel. Mag die Here vir ons daarmee help. Dankie dat ons vanaand kon saamreis. Kom ons sluit af met 'n gebed. Dankie Here dat U vir ons van wysheid leer en dat ons dit vanaand kan aanleer op nuwe maniere. Here ons het vanaand so baie skakerings van dwaasheid raak geloop. Bewaar ons van dwaasheid. Leer ons U weë, leer ons in U wysheid in die naam van Jesus. Amen. Thank you.